Vou jogar. Eu vou bater a cabeça, Eu vou bater a cabeça. lá, olha lá, Vai bater, vai bater, vai bater. Vai bater, vai bater. Vai bater, vai bater, vai bater. Empata! Hum. Hum. Eu falei é pra você, tu. Eu falei pra você. Oh, Arthur, então, senta, senta lá na pontinha. Já fica mais carregando. Oh, oh, mãe! Não foi eu, mano. Não foi eu. Essa, essa mulher tá falando. Mulher tá falando. Mulher tá falando. Beijo.